محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح صادق أمين عبد الله كليم حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم حق مبين مطيع سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر السور